Yo. Yo, el rey de los bad habits, pica el polen del wasabi. Ya sabía de la maña de Mari, voy al tran en tren o en rally. Nací el año en que ganó B-Rabbit, soy del golf, necesito caddy Mano, seto el culo de tu mami, hace como ella y decime Dari. Entro al game bailando, disco tú, no deseen disfrútame a loop. Como Charlie Porti, dame roof. Puta, mira, chica, bubalú. Estoy perdido lejos de Jesús, como supa, necesito luz. Como Casey Raps en Bungalows Como Steven cargo de mi cruz Baby, baby, carita de dama Vestida de Dolce cabana, Te veo del bondi por la ventana Él tiene plata pero un banana Me miró, le dije que mañana Dijo que con vos cero drama Al poco tiempo se volvió pana Levanté en el bolsillo cero lana Aco, aco, le tengo al frasco si estoy borracho Guacho fino, estómago hecho ácido, yerba lucero pa' curar el empacho No soy el tipo de tipo de tu tipo, prototipo nunca pregunta a mi equipo Con mucha ganas de ser normalito, trabajo y amor necesito Con muchas ganas de pegarme un tiro, mi vida entera necesita un giro Los pibes necesitan un giro, mi héroe drogado así que le sigo Baby porfa sácame de acá, serás una reina si lo logras Quiero cash Para la fam, para la grasa Entro disco es tú No deseen disfrútame a luz Como Charlie por dame roof Puta mira chica luz, Estoy perdido lejos de Jesús Como supa necesito luz Como Casey Raps en luz, Como Steve en cargo de mi cruz Baby baby carita de dama Vestida de Dolce Gabbana Te veo del bondi por la ventana Él tiene plata pero un banana Me miró le dije que mañana Dijo que con vos cero drama Al poco tiempo se volvió pana Levanté en el